tengo que correr Thank you. È inutile che fai segui e poi togli e poi di nuovo segui e poi di nuovo togli e poi di nuovo segui e poi di nuovo togli così io poi lo leggo nelle notifiche e spero porco dio che ti esplode casa con quel telefono di merda.